ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಗ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇ ಮಗ ನಿಂಗೆ ಡೌ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಳು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿಜನಾ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹಲೋ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಡೇಟಾ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹುಡುಗಿ ಪಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ಏನು ಹೇ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಗೋ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಿಂಚಬೇಕು ನೀನು ತಗೋ ಮಗ ಹೌದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹುಡುಗಿನ ತಗೋ ಮಗ ಗಾಡಿ ತಗೋ ಮಗ ನಂದು ಹೋಗ್ ಮಗ ಗಾಡಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸಚಿನ್ ತರ ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ಯಾವಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ತ್ರೀ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಂದೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನನಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬಿಬಾಸು ರೀಬುಕ್ಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕ್ಯೂಟು ನೀ ಕೇಳಬೇಕಾ ಏನು ದಿಢೀರಂಗ್ ಕಾಲು ದಿಢೀರಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೂ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಓಹೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಡು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಸಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೇನಪ್ಪ ಬಾ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇದೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟು ಸೊ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಬ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪಪ್ಪು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಪಪ್ಪಂದು ರುಡಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡಂದು ರುಡಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಯಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಲೋಕಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು